Ja, in ko prideš na konec um, enega dela stalne zbirke v Narodni galeriji, tik preden odpreš vrata in odideš, uh, lahko to vidiš še Savinško delo, kjer v bistvu veliko ljudi, ko pride do sem, razmišlja o tem, da je mogoče. Pa v resnici, če natančno pogledamo Savinškovo pripravljalno, v bistvu skico, če bi lahko temu rekli, um, za končno delo um, o Jožetu Plečniku, lahko vidimo, da ohrani še vedno realistične poteze. Kaj pomeni realizem v modernem kiparstvu? Lahko vidimo, ko pogledamo njegov obraz, kjer lahko prepoznamo uh, podobo Plečnika in um, v bistvu zelo moderno telo, kjer bi lahko bil v resnici kdorkoli, pa to ni. Jakob Savinšek je eden slovenskih kiparjev, ki je fenomenalno pristopil iz realističnega kiparstva v moderno na način, da je vsakem svojem delu hrana prvinskost in to glavno energijo človeka, ki ga upodablja. In mislim, da ni nobenega boljšega dela um, od njega, kot je ta podobitev uh, Jožeta Plišnika, kjer iz njegove stvarjalnosti ven Eh, mogoče, če se premaknemo malo bolj v to smer, lahko vidite um, delo tudi od strani, kjer je praktično iz jedra njegovega bivanja ven uh, ustvarjen kip, uh, ki dela uh, čudovita dela, po katerih je bil znan uh, Jože Plečnik. Torej, podoba, portret, zelo prepoznaven, kljub temu, da nimamo vsake gube, uh, več podobljene, lahko vidimo, da gre za Jožeta Plečnika. Po drugi strani pa telo, ki iz sebe izžema ven energijo in svoja dela za ustvarjanje um, tega, kar je plečnik za, za svet naredil. Definitivno, če kdaj pridete do konca narodne zbirke, pogledajte si ta kip um, takoj pred vrati na desni strani. Uh, Malo se ostavite ob njem uh, in probite začutiti to energijo, uh, ki jo je Savinšek prilil v navadno gmoto